Café Lamas foi fundado em 4 de abril de 1874. A princípio ele era um lar do Machado. E quem fundou foi um português chamado Francisco Tomé dos Santos Lamas. Por isso que teve o nome de Lamas. E ele ficou até 1976, quando houve a, as obras do metrô, e houve a desapropriação do catete. Então nós tivemos que sair de lá e viemos para cá em 1976. Mas a clientela sempre foi praticamente a mesma. Artistas, políticos, jornalistas, Getúlio Vargas, a Carmen Miranda, Grande Otelo, Oscarito, o Oswaldo Aranha, ele frequentava o Lamas e ele sempre pedia que fizesse um filé, um alho, né, com arroz. E aí o pessoal acabou criando o filé Oswaldo Aranha, o seu Oswaldo Aranha acabou virando filé Oswaldo Aranha. E é, é, é, hoje é o, é o prato praticamente que sai mais, né? Vende mais. ele ficava 24 horas aberto. Nós só viemos fechar aqui a partir de 76. Tanto é que quando nós fizemos a, a obra, é, tivemos que quebrar as portas, porque não, não, não desciam. De tão enferrujadas que estavam, com o tempo, né, não fechavam. Ele rodava direto. além do Café Lamas, né, eu, eu, eu, indico, sugiro a Colombo, a Confeitaria Colombo, pela beleza né, arquitetônica, pela história, muitos anos, né, cento e poucos anos também.